Burası neresi? 1. Burası neresi? Burası ev. 2. Şurası neresi? Şurası bahçe. 3. Orası neresi? Orası sokak. 4. Burası Ankara mı? Evet. Burası Ankara. Hayır. Burası Ankara değil. İstanbul. 5. Şurası İzmir mi? Evet. Şurası İzmir. Hayır. Bursa. 8. Aşağıdaki resimlere bakalım. Eserleri tahmin edelim. Burası Ayasofya. Burası büyük ve çok güzel. Dinleme. Metni dinleyelim. Boşlukları dolduralım. Kapalı çarşı. Burası neresi? Burası kapalı çarşı. Şunlar kim? Onlar turist. Kapalı çarşı büyük mü? Evet. Burası büyük bir çarşı. Şurası kafe mi? Hayır. Orası kafe değil. Mağaza. Yazma. 10. Resme bakalım. Nesneleri yazalım. Burası ev. Şurası salon. Bu koltuk. Konuşma 11. Sınıfımıza bakalım. Aşağıdaki gibi sorular yazalım. Arkadaşlarımıza soralım. Burası okul mu? Bu kalem mi? Bu kim? Sınıf büyük mü?